Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru Сегодня мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм «Солдат для мальчиков. Солдат Великой Отечественной войны». В нашем интернет-магазине вы сможете найти солдаты и для мальчиков, и для девочек. Вот так вот выглядит, смотрите, у нас солдат для мальчика, солдат для девочек. А, вот можете посмотреть, что оттенки могут немножечко отличаться. Могут быть чуть светлее, чуть темнее. Вот третий костюмчик тоже вот чуть-чуть немножечко ткань может отличаться, в зависимости от партии. Давайте посмотрим костюм для мальчика. Как выглядит костюм солдата с прямыми брюками. У нас есть еще и из галифе. Сегодня мы рассмотрим костюм с прямыми брюками. комплект у нас входит вот такой вот пояс, ремень э, с э, пряжкой пластмассовой так вот это выглядит. Далее в комплекте у нас идет пилотка с металлической звездой красной. Вот можете посмотреть. Такая пилотка универсального размера. В комплект у нас входят брюки прямые на резинке идут, абсолютно на любую талию подходят. Вот просто прямые брючки прямого покроя. Вот так вот это выглядит. Здесь у нас все прострочено, все очень аккуратно. Плотная ткань. Ткань у нас это идет смесовая. И вот такая вот гимнастерка. Гимнастерка идет на кнопках, на рукавах у нас кнопочки, вот можете посмотреть. А здесь у нас погоны пришитые как бы имитация кармашков. Кармашков нету, просто имитирую карман. И э, гимнастерка на груди расстегивается тоже на кнопочках. Сзади обычная прямая у нас гимнастерка прямого покроя. Вот полностью набор, то есть гимнастерка, брюки, пилотка и ремень. Если вам понравился данный костюм солдата, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.